tudo bem? Eu sou Atílio Jacinto e, é, e vou hoje falar um pouco de Bolsa de Valores. Como entrar na Bolsa de Valores? Né? Aparece aí muitos, muitas pessoas falando, ó, faça o curso de trader, né? que é, trader é aquele que age na Bolsa de Valores e eu vou desmistificar algumas coisas para você não cair no golpe primeiro golpe é de você aplicar 100 reais e ganhar tal, tal, tal. É, isso é, não existe. Na Bolsa de Valores é necessário ter uma corretora. E quando você vai fazer um, uma ação, essa corretora te cobra é, uma porcentagem pela corretagem. Chega até a dar 50 reais por dia. Isso eles não falam. Outra coisa é a plataforma que você vai usar. Se for uma plataforma, você vai pagar ou vem gratuita, mas de qualquer jeito, na hora que você entra nela, você vai precisar de alguns requisitos mínimos. Por exemplo, algumas usam Windows 10, uma tela de 21, eles não falam isso. 8 GB, mínimo 8 é GB de, de, de memória para você fazer as transações. É isso aí. E eu vou ensinar vocês de A a Z, dar uma noção básica de Bolsa de Valores. É... Agora daqui para frente, gente, só quem tem Windows 10, ok? Windows 10 com memória, né, com memória de 8 GB RAM, que consegue acessar o conteúdo que eu vou passar. Então, é, desde já agradeço e curte aí. Curte ou e se inscreva. E continue com a gente que eu vou passar para vocês a introdução à Bolsa de Valores. Gratuitamente, não vou cobrar nada não. Isso aí, faço questão, né? Só no final, quero que deixe o gostei e inscreva-se, ok? Obrigado! Então vamos lá, gente. Essa, é essa é a segunda parte é necessário ter requisitos que eu falei. Os requisitos que para você instalar uma plataforma é, da Neológica são estes. Requisitos. A Neológica vai te dar gratuitamente por 30 dias para fazer um teste. Ok? o mínimo requisitado para fazer a plataforma sistema operacional Windows 10 processador Intel i5 adiante ou AMD memória de 8 GB RAM monitor de 21 quem está vendo pelo celular não está vendo muita coisa não você precisa estar no computador mas não corra comprar não primeiro ouça para você entender um pouco é, mas uh, no, no, celular não, não vai estar tá muito visível não, mas no computador vai estar tá visível, ok? Mas quem tem um processador Intel então, i5 e um monitor de 21 e uma memória de, de 8 GB, ok? Então vamos lá na Neológica. Escreva Neológica. traço produtos enter neológica tal mercado financeiro aqui ó plataformas voltadas para trades que objetivam vencer no, no na bolsa de valores ok então apertar Você vai entrar. Como eu já tenho o cadastro, como eu já tenho o cadastro, você vai fazer o cadastro, ok? Cadastre. Você vai cadastrar. Vai fazer pessoa física, pessoa física, sexo, é né? tudo confirmação da senha. Não sobrou e é avançar. Tá bom? Clique em é avançar. Você vai entrar. Agora você vai entrar. Cadastrou, você vai entrar em produtos. Profit Pro. testar 30 dias gratuitamente, ok? Vai fazer o download, instalar, né? abrir Aí você vai colar o cadastro que você fez. Quiser mandar o Pix, tá aí. Pra mim. Tá incorreta senha? Vamos lá. Outra senha. em Profit Pro, tá bom. Tá aí instalando a sua plataforma do mundo trader. Você vai conhecer aprender trabalhar a plataforma vai começar mas vai aparecer para vocês um contrato primeiro. Vocês é, são três contratos. Vocês ah, é, vai rola até embaixo, li, concordo. Mas eu já, como eu já tenho já, né? É, eu vou, vou. É, você vai fazer. Aí você vai fazer próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo. próximo chegou aí, ok? Simulador, você está na conta simulador. Bom, tá aí tudo em. Isso aqui que você está vendo são as. São os gráficos, né? gráfico. gráfico de candle. Isso aqui é candles. Tem o candles positivo e negativo. Vamos melhorar a aparência dele? Se você ficar uh, ah, perto sim vai aparecer o, o resumo do candle. Foi 10, 11 30 é, é, é Foi feito isso aqui. E clica em cima. Eu não gosto desse jeito que fica tudo em branco. Clica em cima do candle, né? E a aparência. Vou deixar em branco, positivo. O negativo eu vou deixar em vermelho. Vermelho linha positivo também vermelho e aplicar mudou já linha do negativo vou colocar vermelho também fica melhor um pouquinho vermelho ok Ah, deu errado, espera, está muito ruim. Vamos lá. Propriedades. Petra. Aparência. Positivo. Positivo eu colocar. É, não vou colocar a linha do positivo vermelha não, esqueci isso. É branca mesmo. Aplicar deixar assim. Ok? Beleza? Linha é positiva e branca. Ok? Tá aí o gráfico. Esse é um gráfico de um período. É, é de uma empresa, Petrobras, Petro 4. Tem outros, nesse, nesse seleção de ativos, você vai ter vários outros, tá? Aqui, ó, foi no último dia, no dia 18. Então, não vai dar para fazer compra mercado. Compra mercado. Vou fazer compra mercado. Não dá para fazer, entendeu? Então, o que, que deve ser feito? Vai ter uma... No Profit vai ter uma ferramenta boa. Vai em ferramentas, replay. Você vai repliar, reprisar. Aí próximo, próximo, próximo, próximo. Eu vou colocar essa bandeja lá embaixo, barra inferior. Vem para cá para baixo. Eu vou requisitar, requisitar uma data. colocar lá a data, vou colocar dia 2, dia 1. Um. Dia 1, um. começar dia 1. Um. Requisitar, aí vai ver que está requisitando. Em cima vai aparecer ela. Isso aqui quando você está no modo replay. E aqui, ó, a linha, a linha de ofertas. Aperta, se estava nessa, aperta esse aqui agora. Vai ficar tudo igual. Esse aqui é, é livro, é livro de Ofertas. Bom, tá aí, os candles, né? Vamos começar então? Vamos iniciar. Iniciar. Eu vou adiantar um pouquinho, eu geralmente eu, 10 minutos. Vou adiantar. Só que eu vou colocar eu vou pegar o reloginho, tá aqui, ó vai aparecer o reloginho. Você aperta o reloginho. Um dia, você pode colocar em minutos. Ó, tá correndo. Diminui um pouquinho. Diminui o zoom. começou quase junto, né? Vamos lá então. Primeira coisa a se fazer é comprar mercado. Aí vai aparecer essa confirmar, você desmarca ela, ok? Vai pedir a senha. Sua senha. Ok? Aí ó, apareceu comprar. Então você já está Vou dar mais um nele para você ver mais ou menos como é que fica. Zoom. Tá comprando. Vender, né? vou vender. Tô levando prejuízo, 6 reais. Por que aí? tô levando? O preço de uma ação são 33, aqui em cima, 33, 32,25. Eu estou comprando 100 papéis, eu posso comprar um vai dar 32, 3, 99, 97 e assim por diante. Mas vamos supor que você tem capital aí, né? Compre 100. Aí você está perdendo já 3 reais por enquanto. Você não vai vender, né? Você vai ter que querer <laughs> ganhar, certo? de 5 minutos. 5 minutos. Vai ver, ó, aqui. Tá embaixo. Vamos adiantar um pouquinho. Vai lá embaixo. Vou colocar meio-dia. Vamos ver se a gente vai vai continuar meio-dia. Opa, já começou a ganhar. Você apostou. Até meio-dia está ganhando. Você pode parar agora, zerar. Você fala, ah, eu ganhei, zerei. Mas isso aqui é ilusão, viu? Você zerou, zerou. Porque você vai ter que pagar 50 reais a média, mais ou menos, de uma corretagem. Qualquer corretora, a maioria das corretoras, né, cobram a corretagem. E essa corretagem, de acordo com o que você fazer aqui, eles vão cobrar 50 reais, 60, algumas menos. Ah, hoje, pelo menos, hoje mesmo eu gastei 55. olha como é que é a ilusão, você está ganhando, tá? Você apostou comprar, vamos mais para frente? Até dezesseis e trinta entra, vai Ah, isso até ainda está ganhando 86, ela está em alta. Segunda, ah, no dia 1 ela entrou em alta. Está ganhando. Vamos até o final. Até o final. Ó, se você quiser já parar agora, é zerar zerar, tira isso aqui, né? você não ficar, zerou. Então você está com 85 na mão. 85 reais na mão durante o dia. Mas é, é, não é sempre assim. Não é sempre assim. Tirando a corretagem, 50 reais você vai ficar com 35. Se for 60, você vai ficar com 25 ok? Isso eles não falam, né? Na hora que fazem, fazem a live falando que você vai ficar rico, etc, etc. Você vai acabar perdendo. Vamos até o final para ver quanto deu. Vamos até o final. Ó, ela caiu. Ela subiu e caiu. Então esse foi o dia primeiro. Vamos requisitar outra? Vamos finalizar. Sim. Finalizar. Vamos requisitar. Finalizar. Sim. Vamos requisitar uma data dia 2. Requisitar. Tá aí, né? de hoje. Então vamos apertar aqui, tirar aquela. Apertar aqui, né? Replay, né? Na bolsa, é, na livre de, de ações, né? Bom, vamos lá. Vamos ver para onde segue. Apertar, né? Vamos adiantar um pouquinho. 10 minutinhos. Tá em um dia, tá? Vão colocar em. em você aperta no reloginho, né? Em um. Um minuto. Vamos, vamos adiantar um pouquinho. 10 minutos, né? 10, 10 vou adiantar um pouquinho 10 e 20 começa 10 né 10 e 10 e 10 então e 10 adiantar olha lá já não, não aconteceu a mesma coisa entrou essa relação do início e do início aqui e o final da, do dia anterior do dia 1 que a gente viu você vai ver que o, tem um entrada é um gap, um gap de alta. Aí você vai, quer comprar? Como tá no esquema de baixo, dois Canon comprido, que que é um esquema de baixo? Tem uma ferramenta aqui chamada caneta. esquema de Pode ver, ó. Esquema de alta. Esquema de baixa. Tá em tá embaixo. Então eu vou me arriscar. Eu vou perder dinheiro se eu comprar agora. Porque você não tem nada. Você não dormiu com aquelas ações que você tinha de 85, mas você já tinha perdido aqui, ó se você tivesse continuado e deixado a comparação e não tivesse zerado, você estaria entrando junto com esse pessoal aqui perdendo já. Tá ok? Vamos adiantar mais um pouquinho para ver se continua de baixo. Vamos para 11 horas. Vamos lá, mano. 11 horas. Ó. O que aconteceu, gente? Estrutura de baixo. Ó, deu estrutura de alta aqui. Deu uma regida, mas continua de baixo. Deu uma regida, estrutura de alta. Quem comprou aqui perdeu o dinheiro mas é, é, você nunca sabe porque o próximo Kendo vai chegar. Quando no real, você não sabe quanto que é. Você vai olhar aqui no livro de ofertas. Você vai ver qual que está, que quem está comprando, mas está comprando ou vendendo. Então, por enquanto aqui, nesse momento agora, nessa hora 11:16, 11:16, tem mais gente comprando. Então, a, a tendência é aparecer um, um branco aqui em um minuto. Aqui é o real, aqui é o tempo real. Vamos adiantar mais um pouquinho? Vamos para uma hora. Oh, um minuto. Vamos colocar 30 minutos para 15 minutos. Ó, começou lá e deu aquela baixadinha, né? Abaixou, subiu, abaixou, depois subiu, depois subiu, desceu de novo. Isso aqui é linguagem gráfica que está embaixo. Se você continuar se você não tivesse zerado, você ia continuar perdendo dinheiro vamos tentar comprar aqui agora. Vou entrar nesse. Tá tendo mais comprador? Vamos entrar. Eu vou comprar. Comprei. Tri, eu ah, comprei a 30 e, 32,60. Ah, tô perdendo. Tô perdendo tá é, você não sabe o que vem na frente. Né? É bolsa de riscos. Né? Você vai arriscar seu capital. Aqui não é para amador, não é meio complicado. Você vai eh, bater cabeça e. Vou te falar uma coisa. Tem outras rendas que você pode utilizar sem correr risco. Ok? Então vou adiantar para ver como é que tá. Vou lá. Para 14, 15 e 20. Aí, indo perdendo. Vou para 17,56, finalzinho. Ah, aí deu uma recuperada, não é? Então a bolsa ela oscila, né? vai ver que oscila. Ela começou lá, pegar um gráfico de 15 minutos. Ela começou aqui em alta. Eu comprei aqui, né? Naquela hora que eu comprei. E eu tô perdendo 6 reais. eu vou zerar. Zerar. Perdi. Perdi 6 reais e com a, com, com a corretagem 50 reais eu perdi 56 reais. Zerar. Essa é a verdade que eles não falam. Zerar. Zerar, cancelar, zerar, né? cancelar ordens, tira isso aqui, vamos lá. Já era, finalzinho. Aguarda, tá aguardando. Cinco. Ainda não foi ainda. Tá indo. Até o final. 15. Vamos ver até o final quanto eu ia perder. Ou ganhar, né? vendo? Né? Entenderam isso aí? Vamos então requisitar. Vamos finalizar isso aqui. Sim. Requisitar dia 3. Requisitar. Dia 3. Vai entrar lá em cima, tá? Um dia, né? Coloca aqui também dia. Vamos colocar em, vou colocar no, no horário de um de um minuto. Vamos adiantar que eu falei um pouquinho. Você não vai saber o que vai ter na frente. Mas vou adiantar aí 25 minutos. Aí ó. Você tava. Se você continuar, você ia perder mais dinheiro ainda tá descendo, né? uma estrutura de baixa. Vamos aumentar um pouquinho. Ó, apareceu um gap aqui, vamos comprar, vamos só para brincar. Comprar. Comprei. Até agora nada, vou deixar rodar um pouquinho. Pra vocês entenderem. Para vocês entenderem. perdendo 3 reais com o capital, que eu falei 32 custa, eu coloquei 100, deu 3, eu tô aplicando 3.252. Tá dando um saldo para mim, tá? Vamos até o final? Vamos para ver terceiro dia? Ah, vou apostar a tal lugar. Não vou fazer muita coisa, vou chegar até o final. Até até 17h43. Continuei perdendo. Veio, desceu. Está ah, em um minuto, vamos colocar em 5. 30, 30 minutos. Para entender. Começou em alta. É, começou em alta. Aí veio, baixou subiu, abaixou, vai, abaixou, depois subiu. E aí depois ficou fazendo descer, sistema de baixa. Caiu de novo, caiu. E aqui é está começando o sistema de alta. Você está perdendo 4 reais. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar com isso aqui até o final. Ok? perdeu 10 reais, final. 10, 10 reais você perdeu. Com mais 20, 50 de corretagem, você perdeu 60. Você perdeu 60 reais. Você vai entrar vendido ou, ou quer fazer. Você quer entrar é, no outro dia com essa mesma posição? Então vamos lá. Vou zerar, tá? Vou zerar melhor. Zero. Zerei. Vou lá de novo requisitar. Vou finalizar, né? Finalizar. Sim. Vou requisitar dia, 4, sexta-feira, requisitar, tá lá Petro, <coughs> vem aqui também e coloca ele, vamos lá, aqui embaixo, nesse de baixo é, o, as, é a grade de cotação, as empresas que estão né, em alta, baixo você pode comprar e vender aqui também, é, depois eu explico. Vamos lá. Ontem, é, ontem, perto do dia 3. Então vamos lá, começando. Você dá uns 10 minutinhos para ver como é que o mercado tá. Tá um dia, né? Vamos colocar um minuto. Aí ó, tá de baixo. De novo. Vou colocar mais 20 minutinhos. Não vai entrar nessa, né? Mais 40 minutos, mais 20, mais 40 minutos. 10 e 43. Opa! Ó, que gente. Apareceu. apareceu uma alta, mas não conseguiu sustentar, chegar lá em cima. Tá embaixo de novo. Vamos comprar? Só para brincar. Comprar. Comprei. Aqui ó, a força do replay tá mais para vendedor, então provavelmente vai aparecer um candle branco. Olha aqui ó, você vai ver que 55% estão comprando. Tem mais gente, 3.600 mil contra 2.998. Então vai aparecer um Kindle. Lembre que está aí embaixo. Até agora não. Essa, essa distância gap, gap de entrada começaram a ganhar. Tá vendo? Eu falei pra você, vendo aqui, ó. Tava, tava apertando. Tá ganhando. Você tem que ganhar acima de 50 reais. Senão você esteja levando prejuízo. A corretora te cobra mais ou menos de 40 a 60 reais para fazer essas operações. Algumas corretoras o, não cobram o mini índice. Vou fazer um com mini índice. Ok? Vamos até o final. para ver, eu comprei. Vamos ver se. Até o final, para adiantar o final. dezessete quarenta e sete no <laughs> ah, horário certo, ganhei 64 reais, mas descontando 50, 14 reais. 14 reais, né? Vamos até o final. Até 18 horas, né? Até o final. 17,47 já vai terminar. Então chegou, ó. Você ganhou. 63 é resultado aberto. Você aumentou seu capital para 2 3,284 é, total. Você aumentou seu capital, mas você, lembre bem que você vai ter que descontar a corretagem. Então, na verdade, você ganhou 13 reais. Vamos zerar? Zerar. Vamos zerar. Zerou. Então, ganhei 61, mais menos 50 da corretora, depende da corretora. Você ganhou 11 reais. Então, não é aquele, aquela coisa absurda, né? O pessoal fala, ganha tanto, tanto, tanto. Só se o cara tiver aí um, um capital de 30 mil para arriscar. 32 mil, ele vai ganhar 610. É, o mercado é arriscado, né? por isso que é de risco. Ele é aumentando aqui 61, vai dar, coloco mais um zero, 610, pagando 50 da corretagem, você fica ainda com 500 e 510. Você consegue ganhar. Entendeu ou não? Tá legal? É assim, é. Bolsa de risco. Está no finalzinho. Zerando. Deu para entender melhor um pouquinho? Então vamos lá. Finalizar. Sim. Bom. Aqui também tem os, os minutos, é ok? ó, vamos pegar um índice que alguns alguns não, não cobram o índice de de, do Bovespa índice do Bovespa em um dia Vou colocar aqui 30 minutos então, um dia na sexta-feira dia 18 Fechou em é, preço 114, você fez um, tem que colocar 22 mil, né? Mas você pode colocar aqui, quando você estiver simulando, você pode colocar, vou comprar 50. Aí vai dar 10 reais. A ah, 10 não. Comprar um que se vale 5, né? mais 5, vou para 10. Para 5 reais. Aí não vai dar, entendeu? Ó, como mercado, ele vai falar, é impossível, tal, tal. Então vamos entender que a gente tem esse capital que a gente tinha anterior. colocar 10 mil 10 mil. Então, você vai colocar 10? Não, vai colocar 1. Vai gastar 2 mil. Ok? Então, vamos lá. Comprar mercado. Ainda não deu. Porque é no final de semana, lembra disso? Então, a gente vai ter que ir lá em ferramentas. Replay do índice futuro. tá. Vamos trocar aqui, ó. Win. Também. Em 22. Beleza? Então vamos requisitar dia primeiro. Requisitar. Apareceu, tá? Aí, ó. Replay replay. Ó, você vê que o índice é muito fragmentado, né? Não dá para você ter uma noção legal. Já é complicado com essa plataforma. Que ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. No dia anterior. Isso aqui está em 30 minutos, eu vou colocar em um minuto. Aí ficou pior ainda, ele subiu, ficou Desceu, desceu, deu os picos, os pequenos picos, né? Não cresce muito, né? Fica difícil. Pra você entender, é uma dificuldade que, a, que as plataformas têm é, no índice 22. Algumas plataformas que eu falei não cobram. Vou comprar. Comprei. Já comprei perdendo já. 116 reais estava tá comprando 114, né? 150. Estou com 22 mil. Se tivesse 22 mil reais, né? 114. Já estou perdendo. Vamos lá em frente. Para entender melhor, colocar 917. me distraindo. Você não consegue ver, né? Dificuldade. Vou dar o zoom. Zoom. Ó, sub, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Não. Deu uma subida e depois deu uma descida. Canon, né? Propriedades Canon, means aparência, aquele mesmo jeito, negativo, vermelho, branco, tá, tá, tá, tá legal aplicar. Ó, você aplicou um preço 114, quantidade hum, Vamos até o final para ver se você perdeu ou não. Até 18 horas. Opa! Você conseguiu ganhar 78 reais ainda. Golpe de sorte, né? Descontando a... Agora você não vai ser descontado em algumas... Algumas corretoras não, não, não cobra corretagem. Mas complica, né? O gráfico fica complicado. No índice é, 22 minutos. Ganhou. É o mercado isso. Ganha e perde. Ganha e perde. Depende da estratégia que você tem. Tá ok? Bom. É isso aí. Você vai precisar dessas eh, negociações, é, eh, etc. Aqui, ó, você pode entrar, comprar. Aí vai aparecer uma boleta. Comprar. Como você tem dinheiro, comprar. Sim, é uma boleta que aparece. Não é para o fim de semana, porque está em fim de semana. Tá ok? Então não é possível aqui. Só quando você tá. Amanhã eu voltarei com vocês é, para continuar vamos atuar é, no modo simulado no dia. 10 horas estarei, estarei aqui, ok? Espero que tenha compreendido alguma coisa. Qualquer dúvida, faça um comentário, eu tento esclarecer. Obrigado e até mais. Obrigado, obrigado, obrigado. Finalizando. aproveite o dia aí, restante do dia domingo e faça o replay de vários momentos e, e faça sua atividade para chegar amanhã que eu vou operar é, no mercado aberto para você entender como é que é o modo simulado no mercado aberto. Então até amanhã 10 horas estarei fazendo uh, uma nova posição, ok? Então aguarde e se inscreva para você receber e curtir, ok? Obrigado.